Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora creo que todo va bien. ¿Qué se sentirá estar solo? He aprendido a ser observador, como cada persona, quien tiene una historia, un pensamiento quizá. Es ese momento en el cual el día acaba y no tienes a alguien a quien contarle cómo te fue, cuáles fueron tus problemas, Nadie se acordó de ti. Solo quedar en la cama acostado sin ganas de despertar. A veces confundía la soledad con la nostalgia, la añoranza de alguna vez volver a recordar, pero Sinceramente tengo miedo de todo. Crecer vivo preocupado. ¿Pero de qué? No hay preocupaciones. No hay nada.